عينك علينا يا عيوني بالله عينك عليك الله الله بالله عينك علينا يا عيوني والله عينك علينا الله الله قربانه قربانه قربانه حیران حیران ورخان ورخان ورخانیم خانامن خوشتی دنگی دیلانیم مالامن ورخان ورخان ورخانیم خانامن خوشتی دنگی دیلانیم مالامن والله عینك علينا بالله عينك علينا والله عينك علينا بالله عينك علينا الله الله خطابة وخطابة جيناك مخطابة جيب المال وملكو شرع الله وكتابة خطابة وخطابة جيناك مخطابة جيب المال وملكو شرع الله وكتابة